Alice Abreu. Alice Abreu. Ana Alice Abreu. Ana Alice la verrugue. Analysez la verrugue. One, one, two, one, one. verrugue. Vou passar pela, vou passar pela verrugue. Vous passez par la montagne. Vous passez par la montagne. Vous passez par la montagne. Lavez-vous. Vous passez par la montagne.

là nhuyễn là view looking Passa pela metade. Pela metade?

par la a laissé la vraie route vou passer par la montagne. Montagne. Oui. On a laissé la vraie route pour par la montagne. All right. a fortaleza até Fortalece a potência. Ilha fortalece. falésia a potência de lá. ele, é De fortalece a continuar. Ele fortalece a continuar. Ele fortalece a continuar. Ele fortalece a continuar. Il y a fortaleza à de l'arbre. Il y a à côté de l'arbre. Il a de l'arbre. Il des falaises à côté de la route. N'allez pas le soir, attention, n'allez pas le soir,

Allez le soir, a besoin d'aller le soir, au son, un besoin d'aller le soir, de passer le soir, être au son, besoin, d'aller le soir, besoin de passer le soir, être au sonbour le soir, pas besoin le soir, il fait bon son. il le soir, il pour son moi. Pas besoin d'y aller le soir. Il fait, il fait pour son moi. On dit en On dit en Les gens I don't i like I not a i Thank you. les bandits armés se dans les bois. bandits, armés se cachent dans les bois. bandits, armés se cachent dans les bois. Everybody, I'll make sure Everybody, I'll make Everybody, I'll make sure

Hum. É meu mas eu tá chegando. É bom dia, é bom dia, mas eu Bom dia, mas La route est tortueuse, la route la haute est tortueuse. La haute est tortueuse. La haute, la est tortueuse. La, la, la est tortueuse la route, la route, la route est odieuse. Il faut passer par les doigts, éviter la bonne route. La bonne route est bloquée. Passer par les bois, passer Passez par les bois, passez par les bois. La grenouille est bloquée par les bandits. La est bloquée. Vous passez par les bois. Les bois ne sont pas sans danger. Les bois, les bois, les bois ne sont pas sans danger. Les bois, les bois, les bois ne sont pas sans danger. Les bois, les bois, les bois ne sont pas sans danger. Ah, ah, les bandits se cachent. Ah, ah. Comment va-t-on faire pour traverser les médicaments à livrer? Les médicaments à livrer. Une maman, une maman à visiter. Une maman à visiter. C'est pas possible. Une maman, une maman malade à visiter. Une maman, une maman malade, une maman malade à lui apporter des médicaments. Des médicaments apportés vous passez par la mauvaise route, non. Passez par la bonne route, par la bonne route, par la montagne. La montagne, familière à la montagne. on familière, familière avec la montagne ah, ah, ah. avec la montagne. Vous devez connaître votre montagne. C'est la montagne. Pour pas se laisser attaquer. Passer par la montagne pour pas se laisser attaquer par les bandits. Les bandits armés, les bandits sont armés. Les bandits armés, les bandits sont armés. La oh, montagne. La montagne. La montagne est pleine, est oh, pleine de oh, danger. Pleine de danger, danger. Pour passer par la montagne. pour la montagne, il faut passer par la montagne. La montagne, il passer, faut passer par la montagne, faut passer par la montagne, passer par la montagne. La vraie route, elle est bloquée, la vraie route, elle est bloquée. Abre est bloqué, faut passer par la montagne. Et la montagne, la montagne, la montagne n'est pas sans danger. La montagne est tortueuse, la montagne fait son bruit. Avec le dans la montagne. La montagne n'est pas, la montagne n'est pas sans danger. La montagne n'est pas, n'est pas sans danger la montagne solution, la meilleure solution, elle n'est pas sans danger. Montagne n'est pas sans danger.